Hola, buenos días doctor, gracias por su tiempo. En esta entrevista le agradecemos muchísimo. Estas son las preguntas. Doctor, ¿cuántos años ya tiene este tratamiento? Bueno, desde que empezamos investigando eh, en la parte de lo que es la medicina vegetal, o sea, lo que es la medicina em, eh, alternativa y también ancestral, ¿no? Hemos, ya vamos un lapso ya para los cinco años y un poco más, ¿no? ya casi para seis años. Entonces nos ha tomado a nosotros este tiempo de hacer una serie de investigaciones tomando en cuenta que los árboles, los vegetales son parte de la vida del planeta y la sangre de los vegetales, que sería en este caso la savia, o sea la composición molecular de la que están compuestas eh, las plantas en todo el planeta, porque tenemos que tomar en cuenta que también tenemos plantas que son rígima, eh, rígidamente también eh, venenosas y las otras que también son curativas. Entonces nosotros hemos hecho una especificación de 17 vegetales dentro de lo que es la flora en nuestro planeta, o sea, 17 vegetales con plantas que están más caracterizadas por producirse en la parte cálida del planeta, ¿no? Eh, tenemos eh, como excipiente general o como la base eh, general, o decir, la esencia de los polímeros y aceites vegetales, la moringa, como el excipiente más principal que la moringa está considerada a nivel mundial como la planta de la vida. Muy bien, entonces la moringa es el excipiente donde las otras esencias van. Exactamente. Muy bien. ¿Cuántas personas aproximadamente han recibido este tratamiento hasta ahora? Bueno, yo aproximadamente considero que vamos atendiendo siquiera unos 3 millones de personas o, más. ¿Sí? Porque en 6 años, como pueden verse, tenemos a la atención hasta de 2.000, 3.000 pacientes eh, cada mes. No es solamente uno ni dos pacientes, porque a diario los pacientes nos están visitando, están visitando nuestros puntos, pongámosle como ser en Ambato, tenemos también aquí en Loja, también tenemos en la costa, en la parte de Machala, también eh, en Babahoyo, Guaranda, Guayaquil, donde se hacen atender, aquí en Loja también eh, el hermano Stalin Carlos, que es nuestro representante, ¿no? y allá en la ciudad capital. Y actualmente ya tenemos nuestro punto eh, de atención en la frontera con Colombia, en la ciudad de Tulcán. Entonces, yo calculo esa cantidad, es un cálculo. ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios de las células madres vegetales? Bueno, Tomando en cuenta que nuestro cuerpo está formado de células, ¿no? Entonces, como había acabado de decir de antes, que la savia, la sangre de los vegetales es la savia. ¿Y por qué no actuar en nosotros que también somos seres vivos que nos alimentamos de lo que produce la madre tierra, especialmente los vegetales? ¿Y por qué no hacer que esa savia, la sangre de los vegetales, venga a actuar en nosotros, especialmente en lo que son nuestras células, haciendo una regeneración de células. O sea, prácticamente este es un proceso que desde el momento que entra el tratamiento al cuerpo, hay un proceso de regeneración, de renovación de células. También lo que influye mucho es en el sistema simpático de la persona. O sea, esto prácticamente va a actuar directamente a lo que es la masa medular, porque eh, todos conocemos eh, mundialmente que las defensas, el sistema inmune se localiza en la médula del hueso, especialmente en lo que es la columna vertebral. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos, de mandar esa información, las células madres, hacia la médula donde está prácticamente el secreto para curarlo todo, lo que es la regeneración en la masa medular. Perfecto. Entonces, así es como funciona este tratamiento. ¿Y la moringa cómo funciona al entrar al cuerpo? Entonces la moringa aquí sería el complemento de, las células madres. Porque, ¿cómo entran las células madres a nuestro cuerpo? Como cristales, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, esto tiene un solvente, un tiempo de que las células madres se coloca a cuatro deditos de aquí del ombligo con una pequeña aguja como la insulina. Ya, entonces las células madres estamos utilizando a, un millón por centímetro. O sea que al inyectarte dos centímetros te estás inyectando dos millones de unidades, o sea, dos millones de células por milímetro, ¿sí me entiendes? ¿Ya? entonces estamos bien ahí, estamos bien. Entonces las células madres van a hacer esta regeneración. Así que si te pones eh, dos células madres en una, te estás inyectando 4 millones por milímetro, eh, por milímetro sería en este caso, por ya sí, exacto, por dosis. Entonces, ¿y a qué va? Entonces con la moringa en un complemento, ¿de qué? De que entre los dos, los dos eh, tratamientos van a cristalizarse. Una, la moringa actuaría como el desintoxicante, también como el regenerador de células, pero las células madres van directamente a actuar en el sistema inmune, a subirte las defensas, a subirte también el nivel de plaquetas de la sangre. Porque hay que tomar en cuenta que si tomamos, estamos tratando a alguien que sufre de cáncer, el cáncer siempre viene cogido de la mano con anemia. Sí, ahora, están sufriendo alguien de diabetes. La diabetes, siempre el diabético, va a sufrir de dolores a los huesos. ¿Por qué? Porque el azúcar o sea, eh, causa una descalcificación en los huesos. Y por ende, el azúcar no está, la sangre es pura porque hay un elemento intruso que es el azúcar. Entonces esa persona siempre va a sufrir de una eh, caída de tensión, o sea, lo que es la presión eh, bien le desarrolla la, la, tensión, o sea, o también una arritmia cardíaca. ¿Y debido a qué? Entonces yo no estoy de acuerdo que a los que sufren una arritmia, cardíaca les pongan un marcapaso, sino les pongan oringa, que sería lo mejor. <laughs> ¿No? Entonces, ¿sí? ¿alguna, ¿puede nombrar algunas de las enfermedades que se revierten al usar este tratamiento? Bueno, Mira, está considerado que la moringa, ya hemos hecho los estudios preliminares, porque yo los, si el día tuviera 25 horas, los 25 horas del día me pasar investigando, ¿no? Entonces, ¿de qué cura más de 300 enfermedades? Ya, ahora, si curiosamente alguien quiere saber más, entren a www, escriben beneficios médicos de la moringa y se van a encontrar que cura más de 300 enfermedades. Ahora, Muchos dicen, yo tomo moringa, yo tomo moringa, pero creo que lo mejor es que la moringa esté en el cuerpo, porque si tú tomas el tratamiento, un porcentaje se va a digerir, pero en cambio en el cuerpo va a estar 100%. Se va diluyendo de poco en poco. Exactamente. Y para que la inyección de la moringa, en la actualidad como la hemos reforzado, para que se disuelva del cuerpo en la actualidad necesita mínimo 45 días, porque la hemos reforzado. Antiguamente la estamos haciendo que dure 25, entre 20 a 25 días, pero ahora tenemos nuestros propios ensayos, lo he ensayado conmigo mismo, entonces está entre 45 a 48 días que va a pasar el tratamiento más. Y entre más tiempo esté en el cuerpo es mucho mejor porque la prioridad de curarse sería más avanzada. Muy bien. Después de estos años, ¿ha visto algún efecto secundario o no deseado a largo plazo? Ninguno. Ninguno, Ninguno porque te digo, este, mira, que todo el tratamiento es vegetal, por lo tanto no tiene ninguna contraindicación porque no es un químico, no es un fármaco. ¿Puede usarse este tratamiento para mantenimiento de la buena salud? Exactamente. Hay muchos hermanos que por eh, prevención se inyectan tengo amigos que son policías, militares. Dice, yo no estoy enfermo, pero por prevención quiero ponerle, porque me cuentan que fulano de tal tenía cáncer, se curó, ahora juega gol y ahora corre, sube, baja. Entonces yo quiero, por prevención, las inyeccioncitas. ¿Pueden usar los niños y ancianos? También, desde los dos años para arriba podemos ya utilizar la inyección en dosis adecuadas cuando son niños. Moringa y células madres. Moringa y células madres, sí. Para ellos tenemos unas dosis muy especiales. Ah, ya. ¿Cuál es el tratamiento de moringa de manera general? sí. O sea, de manera general puede utilizarse un hermano para cualquier enfermedad. ¿Y cuál, cuántas dosis de moringa es el tratamiento general? Aquí viene, lo, aquí viene eh, esto es lo, lo importante, ¿no? Entonces, por eso quiero que en las próximas fechas sacar una fecha con todo lo que trabajamos en la medicina homeopática para entonces estandarizar. Ya. Porque yo me he dado cuenta una cosa, de que los enfermos de cáncer, si se aplica las primeros cinco dosis, las primeros cinco dosis de, o sea, de doble espectro de células madres, el efecto es mucho mejor, 100% mucho mejor. Entonces, y así de ahí para allá se les puede ya poner las dosis cada 15 días. Exactamente. Pero durante el tratamiento no me van a comer los tóxicos que nosotros prohibimos. ¿Cuáles son? Porque también parte de la dieta y parte de que la, medicina va a dar su resultado es la dieta. No comer chancho, ¿sí? maní, ají, bebidas alcohólicas, tabaco, cuy, ni pescado sin escama. Porque el, pescado sin escama es tóxico, aunque parezca mentira. ¿ya? Entonces, vamos a, sugerir la dieta. Los hermanos de cáncer, nosotros, pongámosle, les aplicamos las quimioterapias vegetales, que es diferente a la quimioterapia en base de químicos, que esto hace que el pelo se caiga, se caigan sus pestañas, todo esto. Entonces nosotros, cuando un paciente de cáncer viene donde mí, y me dice, yo me estoy haciendo quimioterapia. Yo le digo, hasta ahí nomás, ya no se haga más quimioterapias. Y yo le mando a hacer las quimioterapias vegetales. Naturales. Naturales. Ahora, un enfermo de cáncer no puede consumir el limón verde, ni lácteos, porque en los lácteos hay bacterias. En el limón, en el limón verde hay ácido. He comprobado que el cáncer es un hongo que muta y se alimenta con el ácido que está en los cítricos verdes. Por lo tanto, un hermano de cáncer sí puede consumir el limón, pero que esté muy maduro, full maduro, ¿no? Bien madurito. Ahí sí, le podemos mandar a hacer incluso las quimioterapias a base de limón, a base de agua destilada, a base de un agua tratada vegetalmente con el bicarbonato de sodio y son las quimioterapias naturales y la persona va a sentirse mucho mejor en poco tiempo. Incluyendo este tratamiento de moringa con células madre. Exactamente, claro, así es. ¿Este tratamiento tiene el respaldo del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano? Ya tenemos nosotros los médicos alternativos aquí en el Ecuador que somos ya reconocidos por el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto, nuestro tratamiento va donde sea y lo puede utilizar quien quiera. Tenemos el respaldo y el aval del Ministerio de Salud Pública que la medicina alternativa ancestral y terapias complementarias ha sido ya reconocido por esta entidad del Estado. Unas palabras al público en general que está viendo esto. Bueno, mis hermanos, dicen que del dicho al hecho hay mucha distancia, ¿no? Bueno, pero tengo muchos testimonios. Visiten mi página de Facebook Escriban José Reinaldo, Yaguana Shuma, y ahí hay muchos testimonios de gente que hoy agradece haberse curado del cáncer agresivo, haberse curado de VIH y se seguirán curando. Gracias al amor puro e infinito, un abrazo, un hermoso día, mil bendiciones. Gracias, doctor.